Hamıya salamlar. Əgər YouTube kanalınız üçün pulsuz abunəçilər axtarırsınızsa, doğru yerdəsiniz. Bildiyiniz kimi Google üzərində müxtəlif abunə göndərən saytlar var, lakin bunların hamısı bəzən işləməyə bilər. Ona görə də bu gün sizə öz istifadə etdiyim və əmin olduğum bir neçə sayt göstərəcəm. Bu saytlar vasitəsilə günə 60 dənə abunə qazana bilərsiniz. Bu saytların hamısı eyni prinsipdə işlədiyinə görə mən bu gün sizə birini başa salacağam və özüm də birindən istifadə edirəm. Digər linkləri isə videonun aşağısından qeyd edəcəm. Deməli, saytın adı youtube.com-dur Google üzərindən axtarışa verərək də tapa bilərsiniz. Sayta daxil olduqda ilk növbədə öz əsl hesabınızı, yəni abunə göndərmək istədiyiniz kanalın hesabına uyğun bir hesab açırsınız. Hesab açdıqdan sonra proqrama daxil olursunuz və müxtəlif paketlər var. Bu paketlərin bəziləri pulludur, bir dənəsi pulsuzdur. Bu da 12 saat ərzində sizə 10 abunə verir. Yəni bu bir gündə 20 abunə deməkdir. Bu paketi aktivləşdirmək üçün isə 20 kanala abunə olmaq lazımdır. Hesab basdıqdan sonra isə qarşınıza müxtəlif kanallar çıxacaq. Kanala abunə ol sözünün üstündən vurandan sonra birbaşa YouTube-a daxil olursunuz. Öz YouTube hesabınızda, yəni telefonunuzda olan YouTube proqramında hansı hesab varsa, siz o kanala o hesabdan abunə ola bilərsiniz. Abunə olub videoya like atdıqdan sonra isə geri qayıdıb sayta qayıdırsınız və orada təsdiq et sözünün üstündən vurursunuz. Onu vurduqdan sonra bir neçə müddət keçir və ondan sonra o sizin abunə olub like atdığınızı yoxlayır və bu kimi 20 kanala like atıb abunə olduqdan sonra isə siz bu paketi aktivləşdirmiş olursunuz və 12 saat ərzində sizə 10 abunə gəlmiş olur. Bu abunələri, yəni bu 20 kanala abunə olmağı müxtəlif saat aralıqlarında istifadə eləsəz, sizə gün ərzində 20 abunə gələcək. Yəni 40 kanala abunə olaraq 20 abunə qazanmış olacaqsınız. Əgər bunu 3 saytda hesab eləsək, hər saytdan 20 abunə siz gündəlikdə 60 abunə qazanmış olursunuz. Qeyd edim ki, bu abunələr spamsız şəkildə göndərilir. Yəni nələrdə sonradan düşmə yaşanmır. Ən azından mən belə bir şey yaşamadım. Və beləliklə videomuz bura qədər idi. Bacardığım qədər müxtəlif lazımlı məlumatları və videoları sizlərlə paylaşmağa çalışıram. Əgər məndən çəkməyimi istədiyiniz bir video varsa, onu kommentlər hissəsində qeyd edə bilərsiniz. Digər videolarda görüşmək ümidi ilə sağ olun, Allah amanında.